拍摄。好，那今天老师教的动作呢，首先是单脚脚抬起来啊，然后呈大腿水平，然后向后先点地，然后再拉回来，拉回来的时候注意啊，上身不要向后倾，啊，一下，喂，好，肯定有后倾，你看镜子。哦 哦，哈哈，好，哈哈，老婆马上及时的一下，然后一样，左侧的时候，嗯，好，好，好，那后来呢？他就开始进入进阶动作了。进阶动作呢，脚一样向前抬高，但是这次下去的时候，脚不用点到地板。 然后再拉回来，哦，再拉回来。很多前景要看镜子。好，看镜子还是倒了。其实，除非镜子在前面，不然不太看得。你要教我，你要指导我好了，我做。然后呢？我因为我有点忘记。就是这样子啊，然后下去。 没有没有，他先没有先连续动作，就单纯下去跟上来。对。对他回来的时候脚要抬，抬高。好，OK。那这时候呢，老师就变换动作了。这时候是脚向前抬，啊，然后一样屁股坐下去。嗯，标准。 一样，屁股坐下去，做的非常的好。啊，上来，啊，一样换左脚。哎，不太稳。好，好，那这时候他就把两个动作串联起来。好，向下，OK，起来，然后再直接坐下去，再上来，再向下。好，然后再直接坐下去，再上来。 好，然后就完成了今天啊下半身的训练。那接下来到了今天的上半身，天上半身一样是从划船开始。好，划船，首先啊注意这个脚尖离开地面，啊，那注意这样，呃，如果脚尖有点到地面，代表我们姿势是用甩的。 那我们透过，啊后背的力量，把自己拉上来，那注意拉上来的时候，屁股不要留在后面，所就是我会整个身体前倾，代表屁股留在后面了，嗯，非常的棒。那接下来老师就进阶，啊，就请我们脚再往前两个小步，啊。 拉上来，好，注意肩膀不要耸肩，好，好，那上肢接下来接另外一组动作就是浮力挺身。那浮力挺身的时候，相反变成脚尖点地，那这个脚后跟就不要留在地上，好，那一样身体其实是在做。 平板的动作，哦，它下去的时候吸气，上来的时候再吐气，好。那再到今天比较有趣的这个啊动作，这时候我们就把这个 T R X 给放下来。 老师这边教了一个技巧，就是我们哦脚呢是从后面，你要背对背对背对 T S，背对 T S，然后右手放左脚，右手放左脚，嗯，哦，大家我们这样就很轻松的就勾了起来，哦，但是说有个重点，就是我们要在脚在绳子的正前方，如果有。 歪掉的话，你可能等一下会摔倒。所以要在绳绳子的正前方。对。哦，那我们这个动作主要是会用到我们的臀大肌跟我们的一些呃股四头肌。那这时候可以双手抱胸前，然后看镜子，那个前胸不要下去，所以还是要。 就是挺直腰杆儿，嗯，对，做的很好。好。然后一样可以换左脚，换右脚。嗯，右脚放左，右手放左左手放右脚。嗯。好。那一样调整一下，两 S 的位置。那老师提醒大家可以。 注意一下自己各个核心肌群用那个肌群用力的比例。嗯。然后如果都是股四头肌在用力，代表我们啊大腿肌肉有点紧，应该要分比较多力量。到。你后退太快。分布。慢一点。 <laughs> 快晒死了。分部的肌群，他说。 你越能感受到你肌肉力量在不同肌群之间的分配，你的掌控程度会越好。好。好，法官，你全都喊了。好。那，接下来，老师就请大家回到了那个平板。好，哎，还有左边、右边，哎。好。 好的，对。好换我换我换。好，接下来换老婆。好，老公去吹一下冷气。好。 <laughs> 就是这样。老婆说：“我快过来了。”然后用力一样，身体不能往下。好，你要是慢慢下，慢慢上来。手尽量举平，身体不要往下。老师说，如果。 可以把手举高，再放下来，举高，再放下来，好，一样，是左边跟右边，大腿都有拉到，用肌肉下去，记得双肩要平直。 不要也往下，然后腹部要收紧用力，好，然后今天就 T S T S，好，一样就把脚挂在这儿，然后往后，先做平板。 <laughs> 老师有说做平板，抬高。 Mm-hmm. 酸，肚子保持用力，腰核心，然后膝盖左右摆动，上身不要动，不要驼背，下半身动就好。甩，不是甩，用肚子的用力，左边右边，当肚子觉得撑的时候就放下。因为表哥核心肌群没有力了。